като ти кажа детска площадка и какво си представяш? Според теб какво съдържа една детска площадка? Какво има на нея? Люпи, пързалки, катерушки. А дори още нещо може да има? Беседки. И беседки. Добре. Хайде сега представи си, затвори очи и се представи, че за твой рожден ден ти подаряват най-прекрасната детска площадка на света. Такава, за каквато си мечтаеш да имаш. Представи си, какви неща има там. Те са само за теб. Това е твой подарък за рождения ден. Как изглеждат, с какъв цвят са, от какво са направени, колко са големи, какво правиш на тях, опитай се да си представиш колкото може повече неща, защото това е твоята детска площадка. Тя е само твоя. Какви неща има? Катерушка, люлка и парзалка. Катерушка, люлка и парзалка. Добре. От какво е направена катерушката? Как изглежда тя? М като уния навънка. Като ние във вашата детска градина? Да. Като коя от двете? Тази, която е като мощче или тази, която е зелена и е по-висока? Да, зелената. Тая е зелената. И е направена от какъв материал? Метал. От метал. Добре, а твоята катарушка каква е? От как, с какъв цвят е боядисана тя? Синьо. Синьо. А какво синьо? Тъмно синьо или светло синьо? Светло. Светло синьо. Добре. А пък люлката как изглежда? С колко седалки е? Две. С две седалки? Да. Добре. Как изглеждат тези две седалки? Всяка от тях по-отделно ли е? Или са две залепени една за друга? Как си я представяш? По-отделно. По-отделно са. Добре. А защо трябва да е с две седалки? За мужа като повече деца. А, ма тя е само твоя. Значи ти искаш на твоята, на твоята детска площадка да има и други деца. Да. Аха. А кого ще поканиш на твоята детска площадка? Приятелки. Приятелки? Добре. А защо искаш да ги поканиш? Защо не искаш да си сама? Защото ми е скучно. Скучно, е като си сама? Да. А, а като си с другите? Не е по-приятно приятно е, весело е. Това ли е причината да искаш да има други деца на детската площадка? Да. Да се забавляват? Да. Я си представи, ако си затвориш очите, я си представи, че за рождения ден ти подаряват най-хубавата детска площадка с най-хубавите неща. Каквото си поискаш. Какви неща искаш да ти подарят на тебе в твоята детска площад. За какво си мечтаеш? Какво искаш да има там? Питай се да си представиш как изглежда твоята детска площадка. Какви неща има, с какъв цвят са, колко са големи, Много са големи. Добре, а какви са? Какво има там? Дървета, храсти, трева и цветя. Представям си площад, където има такъв лоз, дето като се хваниш, се завърташ и той да хвърля на някаква си там, на трамплин. От този трамплин отиваш на колела, после отиваш в друга страна после хващаш злака и завръщаш, забавлява се на въртележките на панаира и си прибираш. А парзалките какви са? Такива, те са пускаш по тях двойни. Двойни? Да. За двама? Да. Ага, добре. А от какво са направени тия неща? Ам, от желязо, от пластмаса и има и малко трева. Това, по което се пускаш, то от какво е направено? ам, от желязо, да не може, когато има много деца, да не се щупи. А, да е много здраво. Mm-hmm. Добре, и каза, че има и малко трева. Да. А, а иначе дали наоколо на тази детска площадка има други някакви растения? Да, има ириси, маргаритки и лалета. Има храсти, те са в редица. А, в редица. Добре. Чудесно. И кого си там? Там съм с мама и с Наталка. А Наталка е? най, най, най добрата ми приятелка. Най-добрата ти приятелка? Да. Тя от тази детска година ли? Да. И от вашата група? Да. Ага, ясно. И какво правите там? Ами, играем си и сега сме в влакчето, така си представям. М-м, така ли? Да. Ага. Добре. Какви са цветовете на тази детска площадка? Има От какво са, с какви цветове са направени отделните неща на нея? Влакчето е червено, с отпреде има такова жълто се едно, че е огън, а пък отзаде има динозавър. А, нарисуван динозавър? Да. О, добре. Добре, и какво още има? Друго, а пък люката, да, дето е там, да. е направена от розово и има нарисувано такова някаква маска. А, като личице? Да. А пък влакчето на ужасите, mm-hmm. това е най-интересното. С цялото черно, а. с нарисувано момиче, ето е така има кръв.